sever herkes Bu güzel gece Burada başlıyoruz sonra eğlence Rap sever herkes Bu güzel gece Burada başlıyoruz sonra eğlence Ez bala rapdən, qalma dala kefdən Risk et bala bas kef respekt var bizden. Boş boşuna deyinmə, kostüm giyin erinme. Toydasan bugün abalam, ispartini giyinme. Akşam bugün nişan düyün, yeyiş durma keyfini çek Dostlarımın Ateşle asfalta yazar gitsin autograf Çekil bizi fotoğraf çek çek çek çek Resedir herkes bu güzel gece Burada var şov sonra eğlence Resedir herkes bu güzel gece Burada var şov sonra eğlence Açtan sonra disco Getir mini disco Tango bala mambo bala deb kimse dayanma Sipariş et yubanma Benim tekim sana yazılı boş boşuna dolanma Raks et dili aks et sana herkes burada heyrandır Yazdır bulu karnın dolu gir meydana megandır Dost evlenir elleri zincirlenir Sen ise subay olduğun kadar raks et Kalabalık gezilir herkes bu güzel gece Burada var sonra eğlence Raks edin herkes bu güzel gece Burada var sonra eğlence Sonra eğlence, sonra eğlence. Alqışlar çox zəif gəlir. Çox sağ olun, alqışlayan əlləriniz var olsun. Əlbəttə ki, biz birinci növbədə minnətdarıq valideynlərimiz ki, zəhmət tutarırıq gedib oxudurlar. Biz valideynlər onların gələcəyini düşünərək Bunu söyləməmişdim mən. Rəqs tutarır deyirəm, yemə. Sözlər Bırak kurtarır dedi. Sen ne ararsan? Diren kurtardı. Sen şirket olup ben de hoppam onu bir yedin oldu.